¿Querrás comprar autos de buena calidad? Toyotas por dentro, Ferrari por fuera. Ven a la tienda de bien Tiembla la tierra mientras una venda cobija en mi pierna Me asusto, ¿es que acaso viene mucha gente de la feria? Yo pienso, ¿acaso deberé la renta? Yo me embebaba al final yo no conservaba, yo solamente sentía que un ser me observaba mientras por mi mente navegaba. Por favor que alguien detenga este carrusel, despiértame cuando esto pare por fin. ¿Es que acaso es el amanecer? Alerta, una tormenta. Supiera yo de la certeza, sabor cerveza japonesa. Aquí un poema, tú ni cagando te llamas Magdalena, aquí en tu alienas aconseja, a poder a mi ventana unas piernas No hay lana que pague esas presas Eres la hierba entre la maleza Comes apenas goce de arena